где заработать всего за 30 секунд. Конечно, на Бинома. Зарегистрируйтесь и сразу получите 50 тысяч рублей на демо-счет. Только на Бинома вы можете зарабатывать даже без вложений. Почти моментальный вывод средств. Бездепозитные бонусы и подарки, еженедельные турниры и денежные призы. Убедитесь сами прямо сейчас. Грюндик там есть, чемодан, Рамдига. Вот. Всех не вспомню. Смотри, э конкретно этих ребят, ну, я не очень много слушал, а, но ну, только из них это, грубо говоря, Кастер. А я, если говорить про русский рэп, то, э, безусловно, это рыночные отношения, это старый контейнер, а, вот, ну, до альбома «Основа», а, «Кровосток», ну, понимаешь, ну, ну вот, ну, все Ну, а такое. а чемодан разве не как-то не вписывается тоже в эту э, серию? Они с контейнером раньше А так, решили. слушай, это просто как-то мимо меня, если честно, прошло. Я респектую это, типа, все очень круто, но, но я именно, ну, не знаю, почему так получилось, то, что я слушал okay. немного другое. Кстати, э, опять же, там, ГУФ, АК-47, раннее творчество, <laughs> э, я тоже, типа, очень котирую знаешь, 2010 -го да, года. Да, я тоже слушал, когда в школе учился, типа, это ака, это ака. Я, типа я и такое. сейчас могу погонять такие тракаты. Раз мы <laughs> заговорили про Хаски, чувак, не могу не спросить тебя по поводу ситуации, которая сейчас с ним творится. Как вообще на это реагируешь, что скажешь по этому поводу? Это дико, это дико. Все, что могу сказать. Ну, типа, я вообще не в политике, там, я не в, во всем этом. Но... Я так и думал примерно, но не мог не спросить. Ну да, но это дико, это дико. Лады, давай закончим на хорошей ноте про хаски и послушаем 98 флоу. Давай. Погнали. Строки, по-моему, это же не запрещено законом, типа это ну, адекватное вполне проявление. Не, ну есть, ну слушай, не, ну есть фристайл, типа, а есть, когда я просто решил сделать в стильке. Например, знаешь, Хатвига. Ну типа, да, Хатвига это... Six Nine, да, типа, очевидно, понимаешь, ну, такой. типа, ну и что? <laughs> ну я не знаю, что меня теперь камнями закидать, что ли. Ну, я понял твою позицию. Кстати, сейчас хотят посадить Такаши, знаешь эту тему? Ну да, я слышал. Ему там минимум 32 года грозит что-то. Да, я слышал. Что думаешь по этому поводу? Как вообще относишься? Трейвей! Ну, вот Ну, блин, ну что я могу сказать? Э, ну, типа, может, это трек трибью, да? Такаши, 6 э, Да нет, это было сделано, э, это было сделано полгода назад. Ну, наверное, где-то. И... Ладно, чувак, погнали тогда к следующему эксперту. Это Давай, тоже пойдем. интересный эксперт, мне нравится. Так это, стоп, подожди, это мама смотрит или как? как... Да, да, ты знаешь. Я, я, это, я это видел, я это видел. Ну, ей бы э, экспертности поднабраться. Ну, у нас народные просто... эксперты, ну, чувак, понимаешь? <laughs> ну, там были просто не связанные какие-то... Ну, причем здесь... Да, я такие искал в комментарии. <laughs> Я такие искал. Вот следующий, следующий эксперт. Респект, я понял, чувак, что это э, заблуждение очень распространенное. Ну, не заблуждение, точнее, а вопрос про диджей-тейпы. Так что тоже можешь как-то всем рассказать, что, ну, что такое диджей-тейп, какой процент деятельности он сейчас на данный момент занимает в твоем творчестве? Ну, творчестве, ну, типа, слушай, ну, э, в моем творчестве есть сейчас диджей-тейп и Big Baby Tape. И там еще где-то далеко виднеется Tape Love Layer, да, кстати, про автотюновый это чел, но про него это все позже. Сейчас это все еще окутано небольшой тайной. Но диджей тейп это я. Да. И типа, как и Big Baby Tape, ну еще. Ну просто я, ну прикольно разделять, знаешь, типа, э, именно продюсинг и рэп. Просто так... многие не знают и спрашивают, типа, что за диджей тейп, поэтому я ну хотел ну, да. вот этого эксперта подключить, чтобы он Ну, типа, помог. ну слушай, ну я делаю музыку уже сколько, 7 лет или 8 год. Ну и у меня было очень много э, разных альтер-эго и проектов, шаришь. И типа, если бы я бы держал один никнейм, то это как-то странно. Ну, типа, я, я разделяю все, понимаешь. Э, про твою, про твою битмейкерскую деятельность много тоже вопросов прилетало. Типа, ага. Э, на кого ты равнялся, когда начинал, кто тебя вдохновлял? Вот ага. Э, влияние Мэд либо МФ Дума ага. чувствуется. Да. Расскажи немного про это. И тогда кто тебя вдохновлял, и кого ты можешь сейчас из современных битмарей отметить? А, смотри, ну, я как уже ранее сказал, я занимаюсь продюсингом уже лет семь. И, ну, в разные времена меня вдохновляли разные чуваки, потому что ну, типа, я делал разные, разные стили, знаешь, разные жанры. То есть, если в 2013 году я слушал Мэд, либо и МФ эм Дума, и делал такие биточки, типа, в их стильке, то потом, например, в 2015 я делал Мемфис и фонг. И меня там вдохновляли, э, там, знаешь, диджей Пол, диджей Саунд и все такое. А в 2000, тоже более поздним я делал там, например, джангл, и меня уже совершенно другие люди, или там футворк там диджей Рашат, так лайф. Понимаешь, но ну, это можно бесконечно рассказывать. И... Вот, но я как-то о э, своих старых проектах пока не говорю, я их не называю, не озвучиваю и особо не палю Но возможно, возможно, когда-нибудь мне захочется этим поделиться с людьми. Но ну, потому что у меня действительно очень много материала есть. Типа там реально альбомами лежит, знаешь, типа там э, альбом э, джангла, альбом э, футворка целый. То есть ну, все там, готовое уже? Ну да, это типа уже годичными ну, там, пару лет назад было сделано что-то. Что тогда, и причем это на хорошем все уровне, то есть это ну, тяпля. И ты хранишь это на потом, просто раз, раздумываешь, да, пока mm -hmm. что с этим делать? Нет, ну я, не, ну, я не раздумываю, я просто это сделал и все. Ну, типа. Окей. Шаришь? Из русских ты никого не назвал? Есть какие-то русские битмари, которых э, можешь mm -hmm. отметить? Ну, или, ты, или ну нет? слушай, ну много кого, но я прям так всех не, не вспомню. Ну, типа, ну вот кто вот есть на, <laughs> на релизе Dragonborn, ну, собственно, тех я и отмечаю из России, понимаешь? Это, Понимаю. Э, White Punk, там, Мид. Ну, понял, короче, очевидные кореша. Ну, типа да. А, про, ты вот начал говорить про Tape Love Flare, правильно, да? Все верно, Tape Love а, Flare. Ты хочешь немного об этом рассказать подробно, Потому что вопросов про это много проходило, приходило на. Ну, то есть, что, что это? Будет ли какой-то релиз? Окей. Или ты пока под завесой тайны это Возможно, будет релиз, возможно, не будет релиз. Я не знаю, посмотрим. Но, как бы, я когда начинал Big Baby Tape проект, это вообще был как Степ все. <laughs> Я не ставил никаких ставок, и это не было какой-то, знаешь, мы не сидели там командой, ага, чтобы кого-то впечатлить, нужно там сделать что-то. Такой все Степ был, типа, реально. И в один момент просто этот Степ перешел какую-то <laughs> границу, и это начали типа оценивать люди. Вот. А тейплафлэр это что-то более, знаешь, что такое более спокойное, топтюновое. Вот. Но при этом это тоже зарождалось как какой-то степ, типа, знаешь, просто попробуй себя в этом Нет, жанре. Нет, я хотел это все развивать до, ну, я хотел учиться именно работать с автотюнами, чтобы это был хороший продукт, понимаешь, который ну, западном, западного уровня, понимаешь, чтобы я мог пойти реально на Запад и просто показать им это, у них бы отвисла челюсть. Да, я тебя понял. Это Блин, так ну, было. То есть ты круто делаешь, ты берешь разные интересующиеся сегменты и чисто пробуешь себя. Ну, да, да, прокачиваешь скиллы. Красава. Давай в продолжение нашего разговора про диджей тейп включим Хакаги трек, который Давай. сделал диджей тейп. И послушаем. Диджей тейп. вернемся буквально через несколько минут. Ту-ту-ту. Ту-ту. к игре э, Elder Scrolls, да? Все верно. Почему именно в честь этой игры? Да, ну, смотри, совпало много факторов. Я родился в год дракона, 2000 год. И как-то, типа, мне... Я тогда играл в Skyrim на момент, когда я придумывал э, альбом ну и, блин, Dragonborn, я родился в год дракона, все связанное такое. У меня были тречки уже там Бенс Ганквани, Хакаги, и они такие, ну, Э, с восточными мотивами. Но я подумал, типа, драконы, почему бы и нет? Вот. Ну и в этом и все, собственно. Кстати, еще вспомнил вопрос, мне задавали лично. У тебя альбом вышел 16 по-моему, числа, или... Ну, короче, он вышел в ту же дату, когда вышел альбом у МФ Дума. мне спросили... Серьезно? Да, передали спросить, это отсылка или это случайно вышло? Это так? случайность, я только что это узнал, но так часто бывает, All когда caps. кто-то находит, All знаешь, caps. смысл, который ты не вкладывал, а он, в принципе, подходит. Да, да. out, Doom, мой любимый рэп. еще, если про игры, играл во что-то новое, во что играл в этом году, точнее, там, например, хайп вокруг Red Dead Redemption. Mm-hmm. Успел mm-hmm. поиграть? Купил я его, короче, э, э, установил, начал играть, играл, играл что-то пару дней, потом открыл Minecraft и прошел Minecraft. А Minecraft можно пройти? Я ну, просто... не, ну там есть как бы, ну, грубо говоря, ты там убил последнего там Ender Дракона и все. <laughs> Окей. Вот, ну и как-то, короче, Red Dead Redemption что-то мне не очень зашло, я не выкупил типа саус ее. Блин, я возможно, еще не успел поиграть. Возможно, я вот сейчас еще попробую поиграть, но как-то немного нудно мне показалось. Ну, конечно, красиво все, многие там фишки вот эти классные, то, что там кушать готовить надо, охотиться там кого-то, Ну да, ну, робот, это все видели как раз по видосикам. там, типа. на кило, ну, Смотри, вопросы из интернета дальше, и, соответственно, очень много вопросов про парня по имени Фараон. Короче, по твоему совместному треку, во-первых, типа, как он получился, как будут ли еще треки? Ну, что тут можно сказать? Сквад! Отличный ответ, я понял, типа, как ты обозначаешь вопросы, которые не хочешь отвечать. Э, и тогда, может быть, ты скажешь склад еще раз, когда я спрошу, что за видос, где ты танцуешь на съемках клипа э, там с фараоном, и я не хочу отношений или что-то такое, а, все кричат. Да не, ну типа, ну просто типа фара. А, мне звонит White Punk и такой, слушай, мы снимаем клип, погнали сниматься в клипе. Ну, я такой, ну, базар нет, давай. Ну все, приехал и подэнсил, немного раздал стилька. Понятно. Стандартная ситуация. Тогда ну, да. у тебя будет скоро тур Dragonborn. Э, будут какие-то сюрпризы для э, слушателей? Типа, будут стандартные концерты, где ты читаешь рэпчик? Или ты что-нибудь задумал там э, не ос- особенное, необычное? Сальто. <laughs> Научусь за пару дней до тура делать. Ну, я думаю, музыка — это самое важное. И э, все раскачаются и так, а уже... Э, ща. <laughs> Squad! Еще очень много вопросов, чел, про... Э, ну, короче, да, вот, вот, все. Про Бенза Бенза бензогенг, типа, расскажи. Squad! Чуть больше, типа. Squad! И все? Серьезно? А генг? Squad! Где Даймбэк? Дайм? Даймбэк вышел. Даймбэк вышел. И чё, чё его нет на альбоме, типа? Э, ну, Даймбэк решает свои личные вопросы какие-то. Ну, типа, по жизни сказать. Shout out, Dimebag. Ну, будут какие-то релизы Бензогенг, что-нибудь такое? Ну, я думаю, то, что будут. Вот. Ну, я просто, я не очень люблю говорить, знаешь, о каких-то таких вот э, тонких вещах. Давайте лучше покричимся, Squad. Давай. Раз, два, три, Squad! Все, все крикнули склад. Отлично. Э, у нас был в гостях молодой гад Big Baby Tape. Э, можешь, чувак, Блайв. теперь у тебя есть немного, минутка, даже 20 секунд, чтобы раздать shoutout и попрощаться со всеми и рассказать, где тебя искать в ближайшее время. Shoutout всем, ищите меня в trap е и в туре. Все. Э, респект моей команде, shoutout Махоуни, shoutout Депо, shoutout Даха, shoutout моим родителям, shoutout моим друзьям, всем. Это был Big Baby Tape, bitch. Бум, бум, ту-ту-ту, Дани Гуськов, респект. Squat. Новий трек на студію 21. 21.